You can do that. عندنا حبة سوداء. نحوفكم عشرة. تكنا ترمد عشرة. فرعون. Siapa? Agar Amin. Wah, makin biok, makin menjadi yang kau orang. Ha? Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Eka. kembali kabar berkurang hari ini. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. ya. Seperti biasa saya cakapnya jangan lupa basuh tangan, cuci tangan dan selalu jaga kesehatan cuy. Oke kali ini kita akan melanjutkan lagi untuk mereaksi sebuah permintaan teman-teman yang cukup banyak gitu ya. Nggak tahu tiba-tiba aja banyak di sini cuy. ya. Yang mana kita akan mereaksi uh, suatu kompetisi lawak yang ada di Malaysia. Yang mana nama kompetisinya itu adalah Musikal Lawak Superstar cuy. Kita kesannya kayak terlambat gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah cuy ya. Di sini yang paling banyak requestannya itu datangnya dari kumpulan Ubi gitu ya. Ubi. <laughs> Ubi. <laughs> Seperti biasa kalau lawak itu ada tiga personilnya cuy. Yang pertama itu Fat Boce ya, yang pertama dan yang kedua adalah Sarif ya. Sarif tuh dari kumpulan Zero ya. Dan yang ketiga ini yang saya nggak tahu cuy. yang mana namanya itu adalah Nami. Nami. Nami, Nami. Saya nggak pernah lihat memang ya, karena kalau soal-soal pelawak yang ada di Malaysia sudah cukup banyak juga yang saya tahu cuy ya. Jadi mohon maaf kalau saya nggak tahu yang namanya Nami ini cuy. Dan kali ini saya akan mereaksi dua videonya langsung cuy ya Persembahan Ubi yang ke minggu pertama dengan minggu yang kedua cuy ya Tak jadi masalah cuy video ini memang lambat atau gimana Tak jadi masalah buat saya cuy Karena di sini saya ingin benar-benar mengabulkan permintaan korang gitu ya Karena ini salah satu permintaan yang cukup banyak gitu datangnya cuy Oke, okay, tanpa banyak cakap lagi cuy, kalau memang suka dengan video ini silahkan di like, di share ke social media yang kalian punya dan jangan lupa komentar di bawah cuy. Dan buat korang yang baru join, jangan lupa di subscribe cuy. Oke, okay, dan langsung aja kita jump tengok videonya. Oke okay, cuy, sebelum kita lanjut ya, uh, saya bagi tahu lagi ya, sekali lagi saya bagi tahu kalau ingin melihat original videonya banyak kok di Youtube cuy. oh, korang bisa lihat uh, video originalnya juga di apa namanya Astro Gempa ya di channel uh, Astro Gempa langsung. Di sini saya akan edit jadi gambarnya kurang menyenangkan gitu ya. Yang namanya reaksi saya benar-benar ingin memperlihatkan reaksi saya saja gitu ya. Jadi kalau ingin melihat originalnya kurang bisa cari di YouTube cuy. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3 2 1 Boom. Okey. Islam agamaku. Melayu bangsaku. Wah, ini temanya kalau dilihat dari kostumnya ini kayaknya mat kilau. Keris yang menyilau. Asyik. Aku dipanggil mat, mat sab. Ki- huh? God. Apa tadi? apa yang engkau Ini mat hilangkan matamu Fad jadi siapa di sini? Oh dia jadi <laughs> Jadi pengarah ya Pengarah dari film Mat Kilau cuy ya Samsul ya Saya tersalah Saya tersasul <laughs> Abang besar sudah keluar Asik Hey, eh, mak kilau yang pertama 80 juta aku buat kan. Aku bawa yang kedua ni sampai kat New York. Apa pula mak sabu kau? Nama saya Muhammad Sabudin. Oh. Ha. Ah. Mak sabu ya. Ha. Abang tahu nama kau. Ha. Tapi aku suruh kau jadi mak kilau kan. Ha. Wah, jauh beza ya dengan mak kilau satu. <laughs> oh, ha? ceritanya ini mak kilau kedua. Maksudnya di ini ya, dibuat ke eh, yang versi kedua, cik. Kau jangan main-main. Okey, bagi saya peluang sekali lagi. Ha? Oh, itu sana ya, Mak okay. kilau dua. Betul-betul. Hai. Apa? Biasa pakai kamera besar, kenapa pakai telefon? Lepas aku dapat Oppo Reno 8 Pro ni kan. Dia ada video ultra very silicon dengan video ultra 4K waktu malam gelap-gelap tetap mantap. ah, lagi satu kau tengok cantik kan? Cantik luar hodoh. Nah. <laughs> nah. Kau kena sebut betul-betul lah. Bila okay. kau tak bagi kan, dia kau jangan main-main. Nah, aku pening dengan banyak benda aku nak fikir. Aku serabut tau. Kan? Ah, kan dengan nak tunang lagi Siapa kan? Siapa nak tunang? Ha? Apa kau? Ah, ha? ha? ah, ha? ah. Apa? Okay, okay apa tadi dengan nak tunang kayaknya si isu sih kayaknya ini cuy ya okay. Okay. nak tunang uh, ah, oke okay, saya buat uh, action keris yang menyilau yeah, yeah, yeah. aku dipanggil mat kilau Asik. nah ini ini ini ini ini, dia nih Nami, Nami. Hey, Mat Kilau. Eh mat kilau kau buat apa Ambo Gila suaranya Melayu banget dikit ulang-ulang ya Bodoh amat saya mau ulang cuy Eh mat kilau kau buat apa Ambo Eh peritis oh, selamat datang Sayang Kalau lah kail Apa bang? Kau ingat cerita ikan kalor yang apa? <laughs> Ikan lah saya orang Melayu. Ah, memang kau Melayu. Aku suka jadi apa? British kan? Oh, jadi British. Kau jadi British Ya? Okey, okey. Saya jadi ah. British. Okey, okey. Ah, sekali lagi. Kau jangan main-main. Okey, ah. okey. Okey, bang. British, eh? Uh, lain macam eh, sekarang. <laughs> Hey. Betul-betul lah. Okay, okay, okay. Bagus suara okay, eh, ni. Mana Apa nama nami? nami. Ya? Betul-betul lah kan? Action. Hey, orang Melayu. Hmm? Apa kau sudah lupa apa yang terjadi sama kawan kau si Wahid? Aku dengan Wahid baik-baik je. Oh. Kenapa? Dengan Wahid kau okey. Bagaimana dengan yang lain? Siapa? Apa sudah jadi sama Yasin? Huh? Huh? Azli, huh? Saiful Apek dan Pet Pet. Oh, Pak oh, Ira, ya. Dan Dan, apa sudah jadi? Sudah tak awi di juri Ya. Apa lagi bang? Kenapa? Hey. Eh, dah tulis tegang-tegang, Mak kilau, pula senario lagi apa enggak? <laughs> ha? Ya. dia, dia sebut Wahid tadi. Kawan dia ada lima. Dia ada Kilau, Awang, Wahid, Yasin, Usop. Yang kau sebut tadi Wahid senario. Oh, salah Kilau. Sini bang, tolong. bang. Sekali lagi bang. ini. Ah, eh, memang loss eh. eh. Abang, abang. Aku bagi kau loss eh. Okay, ah, okay. Ah, abang pakai phone tu tak risau habis bateri. Nami, Nami. Kalau habis kenapa? Oppo Reno 8 Pro dia ada 80 watt super book charge 10 minit pergi 50%. Aku tahu. Okey. Oh. Okey. Eh, uh, kita oh, buat yang sleep lah. fighting eh. Betul betul eh. Betul betul lah. Kau kau, kau tak bagi ya. aku. Okey okey. Action. Okey. Hey orang Melayu. Oh. What are you doing here? Oh. Mm, you can read some of photo. Asik You didn't feel feel with the Saudi British. Hmm? You can do the عندنا حبة سوداء نحوفكم عشرة سكنة ترمد حشرة فرعون Director. Astagfirullahalazim. Apa bang? Apa kau libatkan Firaun segala pula ni? Pengkhianat jahat Kelak, kelakar ini. Nami Nami. Ulang-ulang lagi cuy. Dia pandai banget berlakon ya. You can read some of photo. Iya. You didn't feel feel with the Saudi British. Hmm? You can do the عندنا حبة سوداء نحوفكم عشرة سكنة ترمد حشرة فرعون Director. <laughs> Astagfirullahalazim. Apa bang? Apa kau libatkan Firaun segala pula ni? Pengkhianat jahat Fir'aun. Firaun memang jahat. Tapi Firaun tak pernah jajah tanah Melayu. Kalau <laughs> aku sepak muka kau. Salah Fir'aun. Sekali bang. Kau oh, betul-betul lah. Kenapa betul-betul? Aku lagi. nak jadi mat kilau okay, tau. Kau nak berlakon ke tak nak? Betul-betul bang. Oh, ah, nak, nak, nak bang sekali lagi. Sekali, sekali, sekali. Last. Last. Sekali, last. Terlalu apa? betul Action. Hey, orang Melayu. Ah. Hmm? Kau kena ingat, bangsa kau akan selamanya berada di bawah tapak kaki British. Jangan hmm. kau cuba nak jatuhkan martabat Melayu. Keluar kau British! Melayu yang angku Selalu nak gado-gado Hey British, perangai iblis Berambus dari sini please Oh, oh, oh, damai saja Jangan gado-gado punya tulis skrip panjang sampai bermuda-bunuh no, mak kilau dengan British. <laughs> Abang, jangan nak macam-macam. Kita orang memang kawan baik. Ha, jangan nak jadi batu api. Eh, hey, eh, aku pula batu api. Uh-huh. Ha? Ini filem aku. Kau boleh damai saja. <laughs> ha? Eh, kalau macam ni memang taklah kau. Alam. Kau dua tak. Ah. Aku kan? pun Bang, bagi tadi kami main-main je, bang. Ha, Kali ini betul-betul. Ini semua sebab kau tak tahu pasal sejarah. Uh. Ha? Apa nak jadi dengan bangsa kita? Kalau bukan kita yang angkat sejarah kita, kau ingat siapa nak angkat? Uh. Betul betul betul. Kau ingat orang luar nak pandang ke? Kan? Aku nak beritahu kau satu eh. Apa pun yang kau buat, mana kau pergi, kau jangan lupa ni. Agama kau, bangsa kau, negara kau. Ya ya ya ya ya ya. Hei bangsaku, bangunlah semua. Jangan biarkan kita kembali dijajah. Jangan musik ketiga. ketiga. Oh, okay. Dapat Ternyata menarik juga ya dari kumpulan Ubi ini cuy ya. Eh, tertata gitu ya kayak kumpulan yang memang sudah lama gitu ya. Yang saya salut dari ini cuy, dari siapa namanya tadi? Lupa Nami Nami Nami Nami. Keren juga ya suaranya bagus, lakonannya bagus gitu, lawakannya bagus gitu ya. Oke langsung aja kita ke video yang kedua cuy ya Yang minggu ke Gak tahu ini minggu kedua ke Atau persembahan yang kedua saya gak tahu cuy Yang pastinya teman-teman mengirimkan video yang ini cuy Oke 3, 2, 1 Uh, lagu dari Spin. Dia langgar dia belah. kangen kan dengan lagunya aku spinnya. Aku koyak-koyak kau boleh bola-bola api kat sini. huh? <laughs> Ha? Takkan kau tidak perasan siapa yang langgar kau? Tak nampak mat benda belakang daripada langgar daripada belakang. Mana aku nak perasan? Uh, nombor plat. Plat rumah mak aku nombor plat. Nombor, ha. no. nombor ah, plat aku tak perasan. Ni aku perasan motor besar, handle tinggi macam chopper tu kan. Ha. Lepas early, tu aku nampak early. dia pakai jaket convoy yang banyak-banyak tu ada logo tu. Logo apa kau nampak? <laughs> Tentu. Takkan kota perasan? Ya, ya, ya. Kenapa? Sumpah aku tak perasan. Sumpah aku tak cam. Aku tak ingat memang aku tak, aku tak perasan dia. Aku tak, tak perasan. Dahlah, jom kita pergi klinik. Jangan, kita merempit. Kalau pergi klinik kena gari, kena tangkap. Suka hati kau lah. Eh, engkau ni, aku kalau kau tak faham. Nah, ni, ni, Assalamualaikum. Ya, ya, ya. Uish, dia jadi siapa lagi? Wih, wih, wih, wih apa? Ceritanya nak motor ya. Ui. Eh? Sa- siapa ni? Ha? Siapa ni? Dia, dia jadi tanya siapa? Oi, satu Malaysia tahu kenal dia sekarang. Ni tengah viral tahu? Siapa? Ni lah Stobek. Eh, apa kau Stobek? Sto- Apalah kau? Stobek rambut. Si- siapa bang? Stope. Ate, Stop. orang Perak? Iyalah. Oh. Ah, orang Perak. ate, ate, ate, ate, ate, ate, ate, ate, ate, ate, Aku stop aku ikon bermotor eh Lalu virus di sana Aku yang dipanggil stop Aku stop eh Asik, keren banget suaranya ya Apa cerita pula dengar? Hey, kenapa? <laughs> Wah, betul-betul enjoy ya minggu ni. Ah, <laughs> eh, kau. Kelakar ini sih. Nampak, eh. apa? Eh, saja eh, lepas-lepas datar eh. Oh, eh, tak di Eh, marilah. Oh. <laughs> abang buat apa kat sini? Eh, saja eh, tadi abang nampak eh. Apa dia? Waktu kamu jatuh kone. Apa kone? Eh, ah, ah, waktu jatuh kone. Kone. Ah. Ha. Abang nampak yang langgar kamu eh. Nampak? Siapa langgar dia? Ni, ni, ni, Dia nampak bukan langgar. Kau ni, eh. tepi. Siapa bang? Dia pakai motor besar eh? Nah. Nah. Nah. Ha. Handle tinggi kan? Nah. <laughs> Chopper, chopper. Ha. Dekat jaket dia tu ada logo ni eh? Nah. Ya. Sayap, sayap. Eh bukan. Ate rame-rame. <laughs> Rame-rame Rame-rame uh, orang rame. Eh, kau ni memang tak leherap lah. Eh bang, tapi itulah bang. Ah. Kalau abang betul cakap ni bang, abang beritahu siapa bang? Abang ah. suka ni. Selalu abang perasan muka dia tu. <laughs> nah. Memang biasa tu lepak dataran tu. Eh? ini kalau abang kata confirm ni tak kira apa jadi tersingkir pun tak apa. Betul <laughs> bang. Adik. Ah. Abang orang baru eh. <laughs> tak berani. Wah, kena akut lah eh, saya. Orang baru. Bang, ah. satu Malaysia ni nak tanya. Termasuk saya, saya yeah. Ya. sampaikan lah. Eh. yeah. Ya. Macam mana boleh jadi ikon pemotoran? Oh, yeah. abang ni jadi ikon ni. Eh. Sebab satu benda je. Dia apa jadi dia? apa di sini ya? Lagi bang. Wah, kau tengok, kau tengok, kau tengok. Bang, dah, bang, dah, bang. Ah, dah, ah. Kau sampai menutup. Aku abdi. Ah. ah. ah ya. Eh, takkan pasal tu je ikon pemotoran? Takkan pasal tu je? Eh, bukan pasal tu je tau. Ah, mana ada ikon pemotoran buat ceramah dekat sekolah? Oh, dia eh? Ah, ha, dia lah. Wow, yeah. abang. Memang minat. Ya, ya, ya, ya. Eh, tapi eh, Atin? abang tengok kamu berdua ni. Ha? Macam mudah terpengaruh, ya? Eh, eh kenapa tak terpengaruh? Abang ikon. Ha? Setiap malam kami tengok abang dekat TikTok. Apa? Ha? TikTok. TikTok. Ah, TikTok. TikTok. Ha. Ha. Tapi ni abang nak pesan lah, eh. Kenapa? Apa yang kamu tengok di media sosial tu, tak seindah realiti, eh. Betul. Maksud abang? Maksudnya, mana yang buruk, kamu jangan ikut. Yang baik, nah, itu eh. dia. Oh. Woi. Adik jangan berlumba, jangan tunjuk laga. Nanti kalau terjatuh, kelak akan merana. Itu sudah biasa, abanglah idola. Wish. Permotoran Suara Malaysia selama-lamanya. Abang memang bergaya, bila di jalan raya. Membuat kami semua bangga gila. Siapa? Siapa? agar Wah, makin dia makin menjadi ya kau orang. Tengok ah, tengok ya. tunggu gua suka gua suka dengan apa cara berlakon lawakan dari ini cuy. Apa? Nami nami nami. Ya. Suaranya bagus gitu ya. Saya nggak tahu, saya suka aja suaranya suaranya bagus kan dia penyanyi ni. Okey bang. Ah, yeah, yeah. Yang buruk kami tak akan ikut. Kita letak ah. tepi. Ah. Yang baik apa kita boleh ikut bang? Ah, ah. tak ada. Apa tak ada? tak ada apa? <laughs> tak ada apa boleh jadi ikon. Apa tak ada apa? Ah. Sabel eh. Sabel. Lah. <laughs> Lah. Eh. Ah. Hey. Maksudnya tak ada apa yang kamu nak kejar kalau masih lagi dalam dunia macam ni. Ya. Terbaloi <laughs> ke? Apa pula tak terbaloi bang? Koyak-koyak busu-busu buka race sekali RM5,000 lah. Ha. Kadang-kadang dapat motor. Apa ha. Ih, ah. eh, motor. Ha. <laughs> Motor. Ha. motor. Ha. Apa nak cakap apa? Ha. Tapi RM5,000 tu berbaloi ke dengan tangisan kekecewaan mak ayah kau yang keluar tu? Abab. Ha? Berbaloi? Dah. Sekarang ni, kita buang yang kereh. Ha? Eh, kita buang yang keruh. Ha. Ah. Ah, Mau ikut abang. Eh? Gimana? Gimana? Ambil lesen. Tak ada lesen. <laughs> tak ada lesen ternyata. Keren, keren. Apa suaranya sih? Hazan. Masya Allah. Aikon pemotor orang boleh bergasi dah. Alhamdulillah. Oh, kesian. Wow. wow. Kau Uncle Ubi. Ah. Oh. Pergi ambil lesen Ambil lesen. Ambil lesen. Na, na, na, kita ya. nyanyi bersama. Na, na, na, kita nyanyi bersama. Hey, hey, hey. Oh, ini juri ya. Ah, nama namanya, hostnya udah selesai. Oke cuy, itulah tadi persembahan dari Ubi ya. Ubi di minggu pertama dengan minggu eh enggak tahu itu minggu kedua kah atau gimana. Uh, di sini enggak ada tulisannya sih cuy ya. Di sini minggu pertama atau minggu kedua. Tapi begini cuy. Uh, yang menarik dari uh, lawakan uh, Ubi ini adalah si ini cuy. Nami, Nami ya, <laughs> Nami. Saya suka banget uh, apa namanya? kayaknya memang dia tuh ciri khas uh, dari eh, maksudnya lawakan ciri khas dari Nami itu adalah Arabian gitu ya Arabian bahasa Arab dengan logat-logatnya kalau dia nyanyi itu kan eh, Melayu banget gitu ya ada unsur-unsur apa namanya kayak kasidah tadi cinya disambil suaranya yang bagus ya suaranya yang bagus lawakan dia cara dia berlakon juga bagus gitu ya saya tiba-tiba aja jatuh cinta gitu ya dengan lawakan dia Yang jadi pertanyaan buat saya, kok baru pertama kali saya lihat lawakan atau pelawak yang namanya Nami ini cuy? Dia di mana aja gitu ya? Nggak pernah saya lihat di TV gitu ya? Nggak pernah lihat di eh, sosial media manapun? Atau memang saya yang jarang apa namanya melihat video-video dari Malaysia atau lawakan dari Malaysia cuy? Tapi menurut saya ya namanya pelawak di Malaysia itu hampir semuanya saya tahu gitu ya. Ya contoh dengan Fad, dengan peserta-peserta yang lainnya yang senior-senior gitu ya, dari kumpulan eh, Zero, dari kumpulan Boce, eh, sepatu, semuanya saya tahu gitu ya. Nah ini yang menarik gitu ya saya ingin banget melihat eh, pelawak-pelawak baru yang ada di Malaysia gitu cuy ya. Jangan eh, itu-itu uh, aja kasihan banget ya yang senior-senior itu harus berkompetisi lagi, uh, melawan ini lagi, itu lagi, itu lagi dan setiap tahunnya itu lagi gitu ya. Yang harusnya senior itu sudah sudah dibuatkan film lah, sudah dibuatkan acara apa tersendiri. Contoh kayak sepatu reunian kan dia itu sendiri lawakan yang sudah senior dibuatkan Eh, program sendiri gitu ya. Tapi nggak tahu lah cuy ya uh, sistem di Malaysia seperti apa tentang pelawak gitu ya. Yang harusnya dihargai sih kalau menurut saya cuy ya. Intinya persembahan dari Ubi ini keren banget sih menurut saya ya. Jadi warna baru buat uh, apa namanya pelawak di Malaysia cuy. Dengan hadirnya Nami. Nggak tahu menurut korang seperti apa, tapi menurut saya pribadi ya, Nami ini adalah warna baru dilawakan <clears throat> selain dari siapa namanya? uh, yang kemarin itu Daniel ya. Selain dari Daniel yang pintar bernyanyi, pintar berlaku, pintar berlawak, meniru siapapun. Ini Nami ini uh, salah satu menurut saya yang punya ciri khas, punya ciri khas dan lakonannya bagus, lawakannya bagus gitu sih ya.